所以太忙了，太久没学习了。但是呢，学习是不能中断的，所以还是要认真的做功课。所以我的学习历程笔记也不能因此中断了，还是要继续。那刚好我的第三个月的实验有关于心与金钱症候群的关系，终于第三个月的实验刚完成了，所以今天来分享补充心对于金钱症候群的帮助实测结果。应该很多女生都有过这样子的经验哦。 有百分之八十三的人会腹痛，好，百分之六十三的人有水肿，百分之六十一的人会有疲倦感，也有一半左右的人会有长痘痘啦，然后胃口改变啊，会突然胃口很好，或是突然的胃口下降，再来就是胸部的胀痛，乳房会胀痛，然后来就是头痛，是每个月会有一次真的头痛到必须要吃普拿疼的，然后还有腰痛，那另外的症状还有大约三分之一包括便秘、腹泻，然后热潮红、盗汗。 哦，然后恶心感、反胃、恶心，好，然后呃排卵痛，就是你会感觉有一点像宫缩、子宫收缩的疼痛。再来就是睡眠会失调，可能就是莫名的失眠了一个晚上或两个晚上。高低不一的比例，还有的症状有包括易怒，然后易哭，就是我说的情绪低落，然后暴食，就是想吃东西，然后还有烦躁。好，然后嗯，很明显的是情绪起伏会很大，比如早上睡醒的时候，明明心情情绪是好的。 但是才隔一两个小时，突然的就情绪就跌到谷底了。好，这些症状都是大概，呃，经期来之前的七到十天就开始了。除了以前我们大概都老生常谈的说要改善这个经期不适，大概就是均衡饮食啦、规律作息啦、要运动啊、要舒压，对不对？这些老生常谈，除了补充钙、镁、维他命 B 六还有 Omega 三之外。 这一次我最重要的实测得到的结果结论就是，补充锌真的对这个金钱症候群的帮助非常非常的大，而且显著。我自己也是深受金钱症候群的困扰，实证精神觉得要测试才知道。 我就开始补充了锌。那我的补充法是买定剂的 B 群，里面有添加锌的。但是第一个月的时候，我发现居然没有像以往啊，经期来的前一两天、两三天，莫名的跟身边最亲近的人吵架，好，莫名的吵架。然后你就发现隔天，哎，怎么 MC 就来了？好，第一个月测试的结果说，哎，怎么完全没有那种情绪起伏，心情都很平和。第二个月是暂停了补充锌，所以我吃回旧的那一瓶，没有补充锌的 B 群。 经期要来的前一周多又开始了，又有头痛，就是又恢复往年每个月都要经历过一次的那样子的过程。上一个月有补充锌，没有这些症状；这个月没有补充锌，有这个症状，所以我要再测试一次。所以第三个月的时候，我又吃回新的那一瓶 B 群，也就是它有额外补充锌，我又吃了一个月。这个月我就是保持着我要看看结果到底是如何。然后这一次第三次的经期结束，果然。 情绪又是比较平静缓和，而且没有头痛啊、失眠啊、烦躁意。刚才所说的这些微量元素，尤其是矿物质的部分，像钙、镁、锌这些矿物质，它通常是脂溶性的，也就是说，它必须靠油脂来帮助你吸收。所以，千万不要，呃，太一味的去追求低脂的食物，包括什么低脂牛奶啦、低脂的乳制品。 啊，或是脱脂的牛奶啊这些的，因为当你的食物当中把这些油脂都去掉的时候，很多时候它为了保持一定的这个嗯稠度啦，哈，或者是它的这个这个这个这个叫什么密度，食物密度，那油脂都脱脱除了，都去除之后，只好打入淀粉，太多的人工淀粉，然后所以不但没有油，不但没有办法帮助你去吸收这些呃脂溶性的微微量元素之外。 然后它因为添加大量的淀粉，又没有油来缓冲，又造成很剧烈的血糖震荡，然后血糖震荡又去影响你其他腺体，包括甲状腺，那甲状腺又会关系到你对这些微量元素的吸收、代谢、利用，所以这就是一整个是连锁反应的，千万不要再不吃油脂，油脂是很重要的东西。 那我另外要提一个，就是关于素食者，如果你是你是吃素的人的话，嗯，在你摄取欧米伽三这个部分会比有吃荤的荤食的人稍微困难一点点，因为摄取欧米伽三这个东西很复杂，不是说你吃够了就好了，而是欧米伽三这个它要良好的作用，必须它在体内欧米伽三和六跟九要有一定的比例。那现代人普遍的欧米伽三吃不够，是因为欧米伽六太多了。欧米伽六有哪些东西？就是植物油。 就是我们常听到的什么大豆油、沙拉油、棕榈油啊、棉籽油，这些都是 omega 六哦，还有花生油，这都包括在面，这些都是 omega 六。不是说它不好，而是因为它在我们现代人的饮食当中，常常比例是过高。过高的时候，它跟 omega 三的比例就会变成 omega 三太少，这不是总量的问题了，是一个比例的问题。以 o m e g a 三太少，那素食者更难摄取，因为 omega 三。 很多是藏在呃动物性食物里面的，像深海鱼啦哈，像这个乳制品啊哈。那素食者除了这个深海鱼类这这一大类的来源就减少了之外呢，最主要是因为素食者的食物里面更更大量的添加了植物性油、植物油，所以欧米伽六是不是又更多？那它欧米伽三就已经摄取的少，然后欧米伽六又更多，这样就变成这样子了。 好，所以就是更更失衡了，好，那怎么办呢？那你多补充 omega 三的来源，就是从一些像呃这个豆腐、豆腐豆类制品、黄豆制品，然后再不然就是花椰菜，花椰菜的 omega 三也是也有也有一定含量的 omega 三，然后再不然就是种子类的，呃南瓜子、葵瓜子啊，好这些瓜种子类的食物，呃来补充 omega 三。 以上这些就是大概我要说的帮助金钱症候群改善的内容。那希望大家都能够减轻或者摆脱这个金钱症候群的困扰，或者说带给生活当中的不好的影响。祝福你每个月都有很顺很顺的惊钱。拜拜。